ce înseamnă pentru noi să fim țărani. Oh, Doamne, e foarte greu. Foarte greu, meserie foarte greu. Să fii țăran și neplătite produsele e foarte greu. Doar că te mulțumești sufletește și că iubești animalele și cu așa ceva te, te, te alegi, cu altceva nimic. pălni, vei batuci, bine. Se poți da cu sapă, cu toporul, cu, sac, cu plugul, cu grapa. Asta e, să ai muș, forma mâine bune. Acum, dacă ce uiți numai așa, nu faci nimic. Ca aici nu avem sărbători, vine Paștile, vine Crăciunul. La animale trebuie să mergi și să le dai de mâncare. Trebuie să le mulci vara, dimineața la 5 trebuie să plece la deal, dimineața, la seara vine la 10 noapte. Da, nu, asta e agricultura, asta e, nu te comandă nimeni, tu îți faci toată afacerea, tu îi porci, tu îi tai, tu îi mânci, tu... găini, iepuri, oi. Și asta e agricultura. sunt preot țăran. Duminica slujbă credincioși, luni, marți, mercuri, joi, vineri, sâmbătă muncesc. La coasă, animale, tot. Din tată în fiu suntem țărani. Așa ne-am născut, așa am crescut. Țărani, țărani. Agricultura, pământ, avem pământ, 5 hectare, lucrăm, cosâm, iarba, treburi, tot. Asta e la țară. Cartof, porumb, toamna recoltăm, cu două, trei hectare, ce să facă? Vine ăla cu sute de hectare, cumpără aici tot. Aici au venit elvețianii. O cumpărat. Sute, 200 de hectare numai la Huzma. O cumpărat. Și noi n-am putut să cumpărăm, că noi nu avem bani, țăranul român. Nu avem bani. De la țară pleacă toate, adică mâncarea și alte, de la țară pleacă, știi? La oraș e industrie, aici e agricultură. Ești fericit? Să, să spun că da.